Halo guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Kali ini gue gak nge-react guys, tapi jujur gue sangat uh, suka banget ngebongkar. Ini mungkin kalau misalkan rame nih, gue akan bikin mungkin seminggu sekali guys untuk bongkar semua semua K-pop mungkin guys ya masing eh, masing-masing ini. Jadi gue penasaran banget sama Day 6 yang You Were Beautiful guys. Ini lagu cukup sederhana banget guys, tapi gue gue gue penasaran makin gue kulik kok makin seru guys ya. Nah tapi sebelum itu kita bahas semuanya guys, kita intro dulu guys. Nah guys, ini gue udah bukan guys ya. Ini ini gue ilustrasin aja guys ya. Ini dia main di tempo 84 BPM guys, beat per minute guys ya. Tik tik ini lagu ballad jadi nggak cenderung apa cenderung slow lah guys ya. Nah gue penasaran nih kenapa lagu ballad kok bisa full banget guys, sedangkan mereka hanya berlima kan guys ya. Nah gue jujur gue penasaran karena mereka masing-masing juga pada nyanyi juga, drumnya juga tight banget guys uh, ketukan drum ya. Nah, gue penasaran. Akhirnya gue coba-coba iseng, gue gua rekam ulang guys pakai uh, alat rekaman gue. Dan hasil kayak gini guys. Ini awalnya intro dia main. Ini gue udah ya udah gue kasih chord guys ya di sini nih ya. Nih kalian lihat kan mau saya. Nah kalau misalnya kalian bingung main di chord apa, dia main chordnya rada di di chord 6 guys ya. Nah ini kita langsung riak aja guys. R.E.X. Kita langsung dengerin aja intronya pertama kayak gini guys. Diiring sama gitar. 3 4 1 Sorry, two, dari awal ya. 3 1 2 3 4 Dia main deh. 2 3 4 Ban, ban. Oke, ini gue matiin dulu. Di sini ada drum, cuman sederhana banget guys. Dia hanya main di awal, bar ketiga dia baru masuk lagi. Nih kayak gini, hitungannya guys ya. Nih. One, two, three, four, one, Part 3 segitu simpelnya guys segitu simpelnya dan di sini yang bikin nuansanya sedikit jalan ini ada sequencer berbau-bau seperlapan juga seperti hi hat cuman dia rada di cut dan dia di beat keempat ditaruh kayak suara water drop itu gitu guys ini kalian bisa denger nih one two three four one two three four one one depan. Ini kumatin dulu. Ini serius nih, Mak. Makin seru suara intronya kayak gini semua nih, guys. Kalau digabungin tadi masing-masing instrumen elemennya, guys ya. Ini kayak gini. One, two, three, four. One, two, three, four. One, one, <laughs> one. Tuh, gue kapos dulu, guys. Nah, ini mulai drum masuk di sini, guys ya. Ini polanya sangat sederhana banget, guys. Cuman ketukan ketukan biasa sih satu satu dua satu dua gitu guys duk cik tak, duk duk tak dan pakai close hi hat seperlapan. Ini sederhana banget sebenarnya guys. Kalian bisa dengar di sini nih. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One. Nice. Keren nih guys ya. Di sini baru masuk instrumennya bass, si Yangke guys ya si yang ini memainkan bass yang ngikutin sebenarnya patternnya kayak hi hat guys ya seper seperlapan dem dem dem dem dem dem dia hanya ngikutin uh, root chordnya aja nih guys ini kayak gini mainnya dia one two three eh sorry sorry itu untuk ref kalau untuk first dia ngikutin pola kick sorry guys dem dem dem terus sampai akhirnya sebelum ref dia mainnya polanya kayak gini terus ini kalian bisa dengar ulangin lagi ya guys ya nih one two three four one two three four one ulang-ulang terus ngikutin root chord. Dia hanya menemani sebagai bottom sebagai badannya nih lagu nih guys ya. Nah, di sini mulai masuk piano si pill sama J guys ya, piano. Apa? Piano, piano sama gitar. Partnya kayak gini guys. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, yang gue, gue suka di sini pemilihan soundnya One Pill guys ya maafin gue ya guys kalau misalnya salah One Pill itu masukin sedikit shimmer shimmer guys ya dia nggak mau ganggu frekuensi gitar jadi mereka nggak saling tabrakan karena gitar sama piano terkadang kadang frekuensinya hampir sama guys ya. Secara piano kan luas guys ya, dia merangkup bass juga, bisa instrumen middle bahkan sampai high. Nah, ini lanjut kita ke first guys. Eh, ke first semuanya kalau digabung kayak begini guys. pause guys. Mereka cukup dewasa banget guys ya karena vokalnya lumayan jalan. Da, -da da, -da -da -da. Jadi mereka main nggak mau overlapping ke rananya vokal. Jadi mereka tuh nggak terlalu uh, banyak main di situ guys. Mereka hanya ritem aja di sini. Nah yang mulai mulai seru ini drum di ref nih guys. Ini udah mulai uh, dia build up si Dowon nih guys kalau nggak salah guys ya Doan. Dia mulai uh, open hi hat di sini guys. Shh, shh. Dia mau, nambahin, mau nambahin unsur high frequency biar ini lagu lebih lebar guys ya. Nah ini permainannya patternnya kayak gini guys. One, two, three, four. Sederhana sama beatnya guys, sebenarnya guys. Cuma bedanya di open hi hat. One, two, three. Ini gue suka, mereka tuh sangat tabah dan ramah ya guys ya, dan sabar. <laughs> nah ini bassnya baru dia ngambil seperlapan ngikutin pola hi hat dia lebih ngeritem di sini dem dem dem dem kurang lebih kayak gini guys one two three four one two three ya? four one lima minor three four one dan terus-terusan dia mainnya begitu aja guys. Cuman di akhir ref uh, dia sedikit ada main bundle dikit di situ guys ya. Nah di sini piano ref mulai nge hype di sini guys. Dia mulai overdrive, gitarnya pakai phaser, terus uh, pianonya mulai lebar. Kalian bisa ngeliat main di sini. Cuman mostly dia main pakai grand piano guys ya. Suara semacam grand piano walaupun dia main di North Electro 3 kalau nggak salah gue pernah ngeliat di situnya. Ya. Ini kayak gini guys. One, two, three, ya, pakai phaser ya guys. Suara kita ada yang gitu gitu. One, two, three, four, one, dan si yang gue sukanya dari One Pill dia mulai feeling feeling uh, sedikit sedikit uh, mulai ke high dia main piano ya guys ya. ta da da ada notasi di situ tapi tanpa mengganggu area vokalnya guys itu keren banget sih cukup dewasa untuk bermusik guys nah ini semua instrumen ref kalau digabung jadi kayak gini guys ini mulai ini keren banget guys kalau ditambah vokal nih sedikit emo guys ya. Oh, nice banget ini guys. Waduh guys, itu gue juga gue jujur aja sih apa sangat excited banget dengar refnya guys ya. Ini semoga kalian terhibur guys ya dan uh, bisa dapat hal yang positif dari sini guys ya jujur aja sih gue gue gue sering banget guys nge ngebongkar lagu kayak begini guys ya kalau misalkan ini rame gue akan terus terusan setiap minggunya seperti gue bilang di intro tadi guys ya jadi gue pengen sih eh, bagi-bagi uh, bumbu aja guys ya semoga ya bermanfaat sih guys gue sih ngarepinnya begitu dan jujur gue orangnya tipe yang kayak begini guys kalau gue udah suka sama satu lagu gue akan ngulik dan gue pengen tahu elemen-elemen apa yang disuguhin sama mereka ada lick-lick apa, bassline seperti apa, pattern drumnya seperti apa. Dan kebetulan di Day6 ini semua mereka ngisinya partnya ya kalian bisa dengar sendiri guys. Saya cuma nyontek doang di sini guys. Aduh guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Semoga video ini bermanfaat. Thank you. Bye bye.